i amb els amics es varen barallar. Pau Gonzalo, que te hizo millors amics, van intentar que Joan, Jordi, Marc i Maria, que són els quatre amics que es a barallar, van intentar que tornen a ser amics. Pau va pensar que primer fer que tres tornen a ser amics i ai, xico, l'altre també se faria amic. Van intentar-lo, però la sorpresa va ser que quan varen tornar ja tornen a ser